运输工具，现代世界的命脉，全球经济的血液循环系统，需要不停的补气和更新。试想，快速和环保的交通系统，需要比传统线路少几十倍的材料、土地和资金。世界上没有这类的模拟。 虽然全世界都在使用它的组成部分，传统的交通系统无法满足飞速发展的现代要求，自然让我产生了这种想法。跨网的基础是轨道的硬性，实际上是桥式的围栏，弦固定在坚硬的梁的内部，是很轻又非常牢固的线路结构。 跨网尤尼茨基的发明广受科技世界赞扬，并经过多年试验，最终成为专利技术。交通系统由三个部分组成：固定在支撑结构上的特殊轨道系统、钢铁轮的机车、基础设施，包括交通、动力、通信系统。 地上路线结构的布置是非常重要的环节，必须保证降低施工成本，减少对环境的影响，并确保高水准的安全性。跨网是很简单与通用的系统，几乎可以用于任何领域。 跨网的技术可应用于众多经济领域，矿床开发。俄罗斯北部未开发偏远地区的交通运输，跨网的方便快捷也可以用于城市和城际旅客运输。